Mən qızalog'im bo'ladi, asal qizim. Jonim qizim meni. Alloh rozi bo'lsin hammalaringizdan. Mana oqat ovqat mana shunaqa turmaydi. Mana shu holatda farzandimni 8 oylik qildik. Ilohim dard ko'rmanglar ilohim dunyo turguncha turinglar farzandimga yordam berishlaringni iltimos qilardim rahmat sizlarga iltimos shu farzandimga yordam beringlar yordamlaringizga judayam muhtoj farzandim alloh rozi bo'lsin hammalaringizdan iltimos sizlardan bir onaman men ona sifatida to'g'ri ko'rsalaring ko'ngillaring bo'shashi mumkin ko'ngillaring buzilishi mumkin lekin majbur bo'ldim bu qalbaki qalloblar gurpasida bo'ylamasin deb обязательно ochiq oydin ochiq oydin tushirishga majbur bo'ldim ishonch ishonch bo'lish uchun rahmat sizlarga alloh rozi bo'lsin hammalaringizdan xonadonlaringizda to'y bo'lsin bo'ldim bu meni farzandim qizalog'im va umida qizil o'ngasiz tug'ilgan farzandim og'zidan ovqat yeyolmaydi suv icholmaydi mana ko'rib turganingizdek shlankada lankada ovqatlanishar suvda ham shri lankada biza juda yordamlaringizga muhtojmiz iltimos bizga yordam beringlar qizalog'imga mana teshigida nafas oladi tomog'i teshigi bor shu teshikda nafas oladi farzandim bizani operatsiyamizga ellik million so'rashgan bizani sharoitimiz judayam og'ir hozir birinchi katta farzandim ham ikkinchi guruh nogironi bo'lgan sababli ularni uni ham u katta farzandimni ham davolab turamiz iltimos yordamlaringizni ayamanglar ana shu teshik tomoqlaridagi nafaslarni olishadi o'zini qo'ya olmaydi iltimos bizaga yordam beringlar hammalaringizdan alloh rozi bo'lsin ilohim rahmat sog' bo'linglar salomat bo'linglar faqat umidimiz katta rahmat sizlarga alloh rozi bo'lsin